Das ist ein Gamslocker. Der ist für die Brunft gedacht. Wenn der Gamsbock erregt ist, dann bledert der und sie antworten dann mit dem Bledern oder sie bledern, ohne dass sie was hören, dann kriegen sie Antwort. Und wenn sie dann noch Bewegungen machen mit dem Lodenmantel oder mit der Lodenkotze, dass da für, für den gegenüberstehenden Gamsbock was richtig was los ist, dann kommt, steht er sehr schnell zu. Ein Klang so echt wie die Natur. Holz- und platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Lockerinstrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche.